هلو هلو مساء الورد على كل ولي امر بيشوف هذا الشيء المعايير اللي احنا من بنحطها علشان نقيم بيها تصرفاتنا وسلوكياتنا وكلامنا مختلفه من فرد الاخر لينا احنا ككبار فالاطفال برضو بالنسبه لهم هي بتكون مختلفه لما تقول على حاجه غاليه الطفل ما عندوش معنى او ترجمه لكلمه غاليه ولو عنده ترجمه فهي مختلفه عن ترجمه غاليه بتاع العلامه اللي انت بتحطها على الشيء علشان خاطر تقول ان ده غالي او دي غلاسه او ده زن او ده رغي او او او الكلمات دي ملهاش ترجمه في دماغ طفل بعيدا عن التاثير النفسي اللي هي بتسيبه عليه مهم ان انت تعرف ازاي تخاطب طفلك باللغه اللي هو يفهمها اول شيء مطلوب مننا واحنا بنبني علاقتنا باطفالنا ان احنا نحط لغه واحده نفهمها احنا اللي الطفل يكون فاهم اللغه اللي انا بتكلمها وعارف يترجمها بنفس الطريقه اللي انا بترجمها بيها علشان لما يبقى في توجيه انا بديه للطفل ياخده ويفهمه ويت قوم بتطبيقه بصوره صح بدون ما يكون في تاثير سلبي طبعا التاثير السلبي بيجي من الكلمات السلبيه والتوجيهات السلبيه كل اسره وكل مقدم رعايه مسؤوليته الاولى انه يخلي الطفل اللي هو مسؤول عنه فاهم اللغه اللي هو بيتكلمها وقادر يفهم لغه الطفل في نفس الوقت thank you bye bye